Ba, irekin un negozioa nahiko osaia, baina irekin un. Artu nun lokal txiki bat, eta da, konpondu jarri eta bar, ba, karo, kreditu bat eskatu behar nun. Ze, karo, irekitzeko behar duzu diru bat. Orduan, ba, konpontzeko etxea eta denda esan ziguten dena jarri berdinean eta hipoteka bat eskatu genuen. Eta ziren en total egun da mar mila euro. Y bai, ahora que pides hipoteca para piso, mete también si quieres unas vacaciones, un coche, un crucero, o sea, eta sigo tenta, pero si solo quiero pa hipoteca, ¿qué coche, pa crucero, ni leches? Aprovecha tu reine, eh, hipotecan, y te el 100% o el 120 largos por ciento. O sea, endeudan, Zure soldatatik, como máximo el 40% como máximo endeudar. No, no, te endeudaban 120%. Pasaos. Zenbaki egin gero, ez nuen aguantatzen gehiago, presio asko, ez zego nola saltzerik eh, erraz gauzak. Orduan, bazkenian, ba, itxinun, urte bat edo justo aguantatzen nula. Etorzezu gutun bat, eta esatei notifikazioa, filmatzen zu, eta oie, eh, e, joan behar duzu, egun hau, tau, tau. Eta esate dute, bueno, ba, etxeak entzi zutela, izala subasta, eta ez baduzu nun usteko zure gauzak, e, oiea, gauzak, e, sartaginak, lo que sea, denakin gelditzen dira, eh? zure gauz guztiak, eramaten dute enpresa bat, dena gustutzen du, eramaten dira eta listo. Uste zute justu jantzita dukazun arropa gati. Gelitzen dira etxea, subastatzen dute, saltzen dute, bai edo bai, me da igual, hogei mila, laro mila euro, edo ez dute saltzen momentuz. Bero, baina gure zuri eskatzi zute dirua segitzeko ordaintzen, eta baina hipoteka osua, naiz morosa, betirako. Negon naiz erdilik hilik depresioakin, oso ba, berburua beste egin nahi nuen, bi aldiz e, suizidatzen saiatu nintzen hasi zenean guzti hau, hainbeste presio ezin nuen, negarrez, negarrez, ansietatea, depresioa ezin duzulo egin, lan abiatzen zu, adaptatua bilatu behar duzu eta ez duzu ezer aurkitzen. Ez zein behar dut? Ni jan behar dut, jantzi behar dut, autobusa ordaindu lan abilatzeko. Kostatzen da, eh? daudegunak negarrasko du dela, dena botako nulaka, ja, zate, da, egin zatzuten nahi da, eta beste alde bat, nire da, esatea, ez, ez dizu etutziko. Nun dago justizia? Pobrentzat ez dago justizia. Eta niri hori zutan jartzen hau. Osea, hemen aberatzak dute justizia guk ez. obra sozial kutsa da desahucia da dos mujeres, con 57 y 47% minus balia, desahucianos a las dos, sin ayudas de ningún tipo. Ba, behin denak elkartu, empatia pixka bat izatea, eta jakitea igual bihar zoritzarrez beraiek gertatu zake, edo lagun bati edo gertatzen izaiot, igual ez dian enteratu. Baina ez dela zu bilatu duzulako, sino banketxeak, izan dute hain abarizia inbeste, abarizia izan dute, dene zorratu digutela. Zaudan, aldatzea hori, oza, aldatu, herria aldatu, eta eskatza gure eskubideak. Pina bat egiten denen artean bestela, gobernua irabazi dugu beti. Gobernua eta banketxeko nahi dute. Gu, satituak egotea. Eta satituak de, ez du indarrengo. Hau da, 300, espartan hau esela. Elkartu zen gutxioiek, bero beste gehiago, eta irabazten zuten. Borroka inda.